<laughs> 有人。

哎！啊！啊！哎！呼呀！滚！哎呦！哎呦我的妈！哈！Oh no！ 滚！有人炸！ <laughs> 哎呦我的妈！嗯，滚！有人。 啊！嗯。哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈哎呦我的妈！嗯。嗨。哈哦。哦 no。嗯。啊。 有人， <laughs> 炸！哎呦我的妈！ 有人。 <laughs> 嗯。呀！哎呦我的妈！哎。哎呦。有人。 嗯，哇，哈哈哈哈，no no no no，哈哈哈哈，有人。